अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि दोस्तों मैं लतीफ़ सलमान और आप देख रहे हैं इंडेक्स मूवी ट्रिक्स दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हम उर्दू में मैसेजेस कैसे टाइप कर सकते हैं व्हाट्सएप में फेसबुक में कोई भी सोशल नेटवर्क में हम उर्दू में मैसेजेस कैसे टाइप करते हैं सबसे पहले हमें गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा जाने के बाद यहाँ पे आप टैप करें G board G board type करें टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा जो मैं पहले से इंस्टॉल किया हुआ हूँ इसलिए मुझे ओपन बन के दिखाई दे रहा आप देख सकते हैं इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है और इसकी डाउनलोडिंग भी बहुत है पाँच सौ जो सौ पाँच सौ मिलियन है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इसके स्क्रीनशॉट भी ठीक है ना दोस्तों चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है हमें व्हाट्सएप में जाना होगा जाने के बाद आप कोई भी जो है सो कॉन्टैक्ट चूज चूज़ करने मिसाल के तौर पे मैंने ये ले लिया है यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश वर्ड का लिखा हुआ है उसको जो है यहाँ पे डांग प्रेस करें डांग प्रेस करने के बाद आपको जो है यहाँ पे लैंग्वेजेस आ जाएंगे उर्दू तेलुगु इंग्लिश इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं आप जो है सो सेटिंग में जाके जो है सो उसको एक्टिवेट कर लें कर देने के बाद ये जो है सो आपको इस तरह से नज़र आएगा अब यहाँ पे आप चॉइस करें उर्दू आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो आ, आपको जो है सो वहाँ पे उर्दू में टाइप होगा जैसा कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने टाइप किया है अस्सलाम वालेकुम इंग्लिश में टाइप करा हूँ इंग्लिश में टाइप करे तो यहाँ पे जो सो उर्दू में आ चुका है अब उसको इंटर कर दें देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे उर्दू में अस्सलाम वालेकुम जो है सो सेंड हो चुका है इस तरह से आप जो है सो उर्दू में मैसेज सेंड कर सकते हैं ठीक है ना दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इन फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़